Dice la leyenda que en lo más profundo de la tierra habitan unos seres que nacen del fuego y cuyo poder no tiene límites, capaces incluso de aniquilar ejércitos enteros. Con el paso de los siglos han quedado atrapados dentro de la ciudad de Oviedo y al caer la noche, si observamos con paciencia, podremos encontrarlos. Se trata de las salamandras, los pequeños dragones cuyo secreto de cómo han conseguido sobrevivir entre nosotros pronto descubriremos.